四大新关卡，欢迎各手收看《快乐转珠》第几集，不知道几集那么的嗯，想必。 卡点，对，就是卡点地方。大家不懂的话，以多多学习。怪物弹珠其实就是打怪、升级、换装备，还有积需要积得好。看，我就积得很好，对，超强。 嗯，那么痛。哎呀，出血！耶。就说 d 这是一个标准的 RPG 游戏。什么叫 RPG 呢？就是角色扮演。 回合式动作，打快升级分装备的道路是很漫长。的。嗯，你看，我刚又集满气了，超厉害！刚刚是硬邦邦是软趴趴。嗯，这里就是我。 嗯，哦，贯穿脚，用贯穿脚打开。哎，几十几十块，几十万。不怕，血多，血多。谁要买火柴？ 卖女孩的小火柴，卖小女孩的火柴。啊，你自动了几秒？对，就是这样子，而且卡到点，卡的相当顺。嗯，得到，切关，耶。 哎，等一下，拍第二段啊！呼呼，好，拜拜。